Здравствуйте! 29 мая, Сеул. Э, стартует автопробег по Корее. 1800 километров по этой стране. Наша программа отправляется в путь. Идея автопробега по Корее принадлежит Национальной организации туризма Кореи, а автомобильная компания Kia Motors любезно предоставила автомобили марки Сицерата для всех участников. Один из организаторов автопробега И Сон рассказал, что Корею по такой программе посещают индивидуально более 600 человек ежегодно. Этот автопробег, самый первый для русских, был организован для того, чтобы туристы могли свободно увидеть те места, которые им нравятся. За 8 дней автотуристы проедут около 2000 километров самостоятельно за рулем и увидят весь Корейский полуостров. Сейчас в дорогу отправляются 12 машин. Это туристы, представители турфирм и средств массовой информации со всей России. Вещи загружены в багажник, ключи от машин вручены, остались последние штрихи. Ну все, теперь точно можно ехать. С такими ни один гаишник корейский не остановит. Выезжаем из Сеула в город Хвасонг, провинции Кёнгидо. С севера на юг Корейский полуостров протянулся на 1020 километров, а с запада на восток в самом узком месте на 216 километров. Южная Корея административно делится на 9 провинций, по-корейски «до» или «то», Сеул является столицей, городом с особым статусом. Также еще существует шесть метрополий или городов прямого подчинения, приравненным провинциям – Пусан, Тегу, Инчхон, Кванджу, Тэджон и Ульсан то, что касается передвижения по Корее на автомобилях, в общем-то особых сложностей в самом передвижении никаких нет. А вести колонну из 12 машин довольно сложно. Редко бывает, кто теряется, но для этого случая у нас вот есть рация типа walkie Очень сильно помогает, кстати. Литр бензина в Корее стоит приблизительно 1 доллар 70 центов. Первой остановкой нашего автопутешествия стал город Хвасонг, провинции Кёнгидо. Машины, на которых мы путешествуем по Корее, делаются именно на этом заводе – Kia Motors. Компания Kia Motors была основана в 1944 году. За 65 лет истории она прошла путь от выпуска велосипедов и мотоциклов до сборки современных автомобилей, оснащенных по последнему слову техники. Компания поставляет свою продукцию в 155 стран мира. 16 заводов Kia выпускают более 1 миллиона автомобилей в год. Из них 25% продаются на внутреннем рынке, остальные – в Европе, Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии и России. Представители руководства завода провели нас по цехам завода, показали линии производства автомобилей и устроили торжественный обед в Доме переговоров Kia Motors. Из Хвасонга по скоростному шоссе вдоль побережья Западного моря въезжаю в провинцию Южный Чхунчхон. Юго-западный район славится плодородными заливными рисовыми полями, его часто называют житницей Кореи. Каждый свободный метр земли занят рисовыми чеками. Семена риса проращиваются в теплицах, потом э, высаживаются в открытый грунт, в открытую почву. Ну вот у нас будет свой ПТРовский росток. Раньше все это садилась вручную и собиралась вручную. Сейчас все делают машины. На юге урожай собирают два раза в год. А, ближе к северу, э, ну, обычно один раз, в зависимости от года. Продолжаем двигаться на юг в провинцию Чола-Букдо, Северная Чола. На въезде нашу автоколонну встречают с улыбками и плакатами. Делаем фото на память и дальше в путь. Нужно отметить также качество дороги что я уже говорил, что нету ям, нету колодцев открытых, если какие-то ремонтные работы, то есть э, все указатели и люди, которые помогают избежать каких-то осложнений дороги, все это присутствует. Аккуратность, продуманность, забота ощущается не только на трассе. Поражает отношение к природе, количество охраняемых государством природных территорий и бережное отношение к своей истории – в национальном парке полуострова Бёнсан провинции Чолабукдо. Среди величественных скал и многовековых деревьев расположился буддийский монастырь Несоса. Он был построен монахом Хёгу в VII веке, а в 1633 году в период династии Джонсон перестроен. Первое, что вы заметите, это тысячелетнее дерево Дансан – Давным-давно люди приходили к подножию этого дерева и молились под ним. А, за моей спиной главная достопримечательность этого комплекса – храм Несоса, который был построен 400 лет назад. Крыша храма украшена цветами и узорами. Все элементы этого храма сделаны вручную. И для того, чтобы показать искусство мастеров, этот храм специально не окрашивали. Официальной идеологией в течение 500 лет было конфуцианство, а также шаманизм, который был религией простого народа Кореи. Его сильное влияние отразилось на нынешних основных религиях Кореи, традиционном буддизме и относительно недавнем пришедшем в страну христианстве. Этот храм до сих пор действующий, и в этих кельях живут монахи. Буддисты монастыря Несоса уже 800 лет хранят огромный бронзовый колокол. На нем полностью выгравированы три образа Будды. Отдыхающие, которые приезжают в этот парк, складывают на этой стене вот такие пирамидки. Поднимают камень земли и кладут его наверх. И считается, что чем выше пирамидка, тем ближе твое желание к Богу и тем быстрее оно осуществится заставив всю стену пирамидками, загадав желание, с приятным ожиданием их скорого исполнения мы направляемся в город Чонджу. Чонджу – столица провинции Чолабукдо Северная Чола и Чоланамдо, Южная Чола. Город Чонджу известен своими национальными традициями и ремеслами. Представление Пхансори, исполняемая соло этническая песнь «Голос Кореи», песнь людей, не принадлежащих к высшему сословию – выразительный вокальный стиль, слова песни и богатое повествование передаются единственным исполнителем через песню, мимику и язык тела, где все играет свою роль. Певицы аккомпанируют барабанщик, и некоторые представления длятся более 3-4 часов. Недавно ЮНЕСКО объявила Пхансори в числе шедевров устного творчества и нематериального человеческого достояния. Чонджу – старинный город, история которого насчитывает более полутора тысяч лет. В центре города среди современных многоэтажек сохранился островок корейской культуры 500-летней давности – деревня-заповедник, насчитывающая более 800 старинных традиционных корейских домов ханок. Вдоль узеньких и тихих улиц выстроились дома с деревянными окнами, кирпичными затейливо разукрашенными стенами и причудливо изогнутыми линиями черепичных крыш. Это исторический центр города. Здесь запрещено строить современные многоэтажные дома. А некоторым из этих зданий 200 лет. Что же касается цен на сами дома Ханок, то они весьма колеблются в зависимости от близости главной улицы деревни и от состояния самого дома. Домик на боковой улочке может стоить примерно 3000 долларов за квадратный метр, в то время как отреставрированный дом на удобно расположенном участке будет стоить уже 17 тысяч долларов за квадратный метр. Для сравнения, среднестатистическая квартира в Сеуле обойдется покупателю ориентировочно в 4000 долларов за квадратный метр метр. Это жилой район, и здесь существуют современные коммуникации. В то время как остальная часть города Чонжу индустриализована, деревня-музей остается неизменной и много веков хранит облик традиционного корейского дома Ханок. Это уникальное для Южной Кореи место. Здесь каждый желающий может окунуться в мир Древней Кореи, пожить, как жили предки корейцев, использовать те же предметы обихода и быта. Здесь воссоздан кусок Кореи 6 века нашей эры. В те времена в Корее существовало три вида сословия. Лаби – беднейшие слои населения, обычные люди и богатые. Вот здесь представлен дом богатого человека. Нарядная крыша из керамических плиток, стены жилых помещений из натурального дерева, многочисленные хозяйственные постройки и большой двор говорят о состоятельности его владельца. Здесь жил хозяин дома и его семья, Комнаты в традиционном корейском доме имеют множество функций. Не существует столовых или спален. Большинство корейцев сидят и спят на полу. Это холл, по-корейски бару. Здесь собраны необходимые в повседневной жизни вещи. Зимой корейское жилище отапливалось дымом очага, и кухня поэтому строилась всегда рядом со спальней. Зимой спальня была всегда самым теплым местом в доме. Сверху пол покрывали глиной или цементом, чтобы предотвратить утечку угарного газа. Этот способ обогрева через пол называется андоль. Летнюю духоту в традиционном доме ханок можно пережить благодаря существованию террасы дачон и причудливых крыш. Сделанные из изогнутой черепицы, покрытой узорами и надписями, они не только красивы, но и благодаря своей форме надежно защищают обитателей дома от жары корейские женщины очень редко выходили за ворота. И таким образом они ставили вот эту скамейку возле забора и выпрыгивали и смотрели, что делается на улице. Американская девушка Келли Ли провела здесь ночь для того, чтобы почувствовать Корею. Она считает, что дом Ханок – самый лучший способ окунуться в мир ощущений, узнать о жизни и многовековых традициях своих предков. Одной из таких традиций с более чем тысячелетней историей является изготовление ханджи – традиционной корейской бумаги из шелковицы. Все представленные здесь вещи сделаны из бумаги. Ханджи используют в каллиграфии для изготовления зонтов, вееров, абажуров для светильников, а также разных предметов, создание которых из бумаги кажется просто чудом. Вот эти нитки сделаны тоже из бумаги, вот эта рубашка, вот этот галстук на 70% состоят из бумаги. А теперь мы отправимся в цех, где делают такую бумагу. Бумагу ханджи в наше время изготавливают в промышленных масштабах, но сохранилась небольшая фабрика, где ханджи до сих пор делают ручным способом. Это самое небольшое производство. А сырьем для производства бумаги служит вот это дерево. Кора тутового дерева измельчается, варится 6 часов. Это варево перемешивается и потом осаждается на специальную рамку такими вот помешивающими движениями. Раньше все это делало, все это делалось вручную, а сейчас, конечно же, делают машины. Вот так вот болтаем, сливаем. Вытаскиваем рамку. снимаем саму бумагу. Вот что-то получилось. День стопка бумаги лежит под прессом, а потом она высушивается вот на таких столах. Далее белая бумага превращается в бесчисленное множество образцов с разнообразными рисунками и для различных нужд. Из бумаги ханджи выпускаются обои с добавлением натуральных красителей, диких трав и ягод малины, земляники для детских комнат, с добавлением лечебных трав, древесного угля и глины для взрослых. Сюда постоянно водятся экскурсии. Молодое поколение изучает традиции своей страны. Вот так тысячелетняя история производства бумаги естественным образом вплетается в современную жизнь Кореи. Мы покидаем гостеприимный город Чонджу, направляясь в порт Пусан. Я была в Пусане, я была в Сеуле, но я никогда не была в тех городах, которые были представлены и которые на сегодняшний день мы смотрим из окна автомобиля и за рулем автомобиля. Но ну, сам по себе автотур, автопробег по Корее – это что-то такое глобальное зная педантичность корейских партнеров, зная, как они скрупулезно подходят к любому вопросу, я могу сказать, что этот тур безопасен, э, технически оснащен, ну и, конечно же, интересен. Мы проехали провинцию Чола, Намдо, Южная Чола, Кёнсам, Намдо, Южный Кёнсан. Впереди Пусан, один из шести городов прямого подчинения со статусом, приравненным к провинциям. На сегодня это все. Продолжение автопутешествия по Корее смотрите в следующей программе.